Hola, benvinguts al Contrasons. Comencem una nova etapa. Soc la Mireia i qui filma és el Javi. Comencem les tres recomanacions. Farem un viatge de Londres a l'Hospitalet, fent parada a Detroit. Comencem sorollosos, amb la dosi adequada de bava, el clàssic nice pop. Viuen a Londres i fa més d'un any que van publicar un EP d'aquells que no cansen. Sonen entre Jesus and Mary Chain i Ecobelli. Es diuen Flowers i el tema que us recomanem és When You Like. Ens anem a Detroit amb un projecte que fa un parell o tres d'anys ens entregava una de les sorpreses més agradables de l'any. Una obra mestra gairebé invisible, pop avançat amb electrònica. Es diuen Jamaican Queens i el tema que us recomanem és Kids Getaway. Acabem a Bellvitge, l'Hospitalet, amb una banda que podria haver sortit de qualsevol poble o ciutat dels Estats Units. Sonen entre l'indi i l'americana. Es diuen Hilguero i el tema que us recomanem és Born in the North. I fins aquí el Contrasons d'aquesta setmana. Recordeu que els links que apareixen en pantalla us porten els temes que us hem recomanat. Fins la setmana vinent. Adeu!